Mais rápido que os aviões a jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça, Nacional Kid.

Receita é o quê? Se você acertar minha pergunta, você tem direito a uma corda. Agora, por favor, não se precipite. Aqui você compra, paga, leva, lava, tempera, cozinha aí. Come, né? Mais um ganhador! Acertou! Próximo, peraí. Não se príncipe que você ganhou uma corda. Não foi o cara Como é que é O que o senhor quer? Cachorro quente? <laughs> <laughs> Não, aqui não é cachorro quente, não. Ué. Não. Só quer é cachorro quente. <laughs> É. é. Ele mudou, hein? Você quer. É, você <laughs> é, quer a polícia, militar, você quer a base. Ah, é.